دیکھ سکتے ہیں یہ کپتان عمران خان صاحب بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچ چکے ہیں عثمان ڈار صاحب ان کے ہمراہ موجود ہیں یہ ہیلی کاپٹر ادھر ہی اتارا جائے گا عمران خان ان لوگوں کو ہمیشہ